A ah, alheira doce, a ideia da alheira doce surge para tentar desenvolver outro tipo de bolo, mais ou menos tipo que fosse típico aqui de Mirandela. Eu andei aqui com umas freiras que andam aqui, aqui ao lado a tentar arranjar um bolo, até não questão não individual, fosse um bolo mais sobremesa. Tentar arranjar um bolo que fosse típico, eh, mais ou menos exclusivo. Não, não apareceu nada, não surgiu nada, então peguei na ideia e no formato da alheira. Pronto, um bolo em formato de alheira, ferradura, o recheio, pronto, fui, fui experimentar vários recheios. Este recheio é um recheio à base de coco, ovos, é um bocadinho de creme pasteleiro, canela para escurecer a massa, que vai ficar a massa com a tonalidade eh, da massa da alheira, que é assim, aquele castanho, castanho beijo. e depois é, é, leva para enriquecer com a alheira. A alheira para ser rica tem vários ingredientes, leva amêndoa, noz, passas, eh, outros tipos de ingredientes. É um bolo folhado com recheio, com esse recheio, em formato de fartura. Eh, é consumida aqui ao balcão, mas normalmente a pessoa quando vai e levar uma prenda, uma coisa doce, vem buscar a grelha doce. E é um bolo que acho que consumo está muito bem.